ある YouTube に投稿するからおかしいでしょ 喜なんで誰が誰がいるのおおそっか、じゃあ行こうかな。お先輩。year. 3年生。失礼します。おはようございます。何それ動画です。 ですうん、いやあの別に何もないですいや違います本当にこんな小さいいやこの犬からしたら巨人だなちょっとあ焼き焼きすごいね最高物取った まあまあまあ俺らが弾きやすいってだけで you. 知らなかった

回したら声出して俺ら多分分かんないけど5回回しはいあえこれではい <laughs>